terima kasih soalnya lo semua yang ngentot. Bu kemana bu? Om, Jangan om. Mamang. Kan? Bruh. Iya iya iya iya iya. Tahu pantas. Ingin ku teriak. <laughs> you have any idea how fast I really am. How fast Bangsat kau. Okay. Hello guys. Dengar nggak teman-teman ada suara? Tahu kontol! Apa itu? Bangsat kau. Ya? Apa itu? Apa aja? Apa style? Come on, kill me, I'm here! do it now! Kill me! kau, gue sampai mampu! Kembali bos si anjing! Apa itu? Darawat anjing dawat! Kembali bos si anjing! Darawat anjing dawat! iya iya iya iya Halo guys Nama saya Kevin oh.